बेनमाजन पंद्रह सजा दिवान रब बेनमाजन पंद्रह सजा दिवान रब बह कर बह जिक्र शे दुनिया मज त्रे मरन विज त्रे कयामत के दो दुनिया मज शे सजा नमाज त्रावनस पे दिवान रब तथ मज गोडनुक नज बरका मिन उमर उम्र हज बरकत खत्म गसान बेनमाज नंबर अख नंबर यस नेको कारण सूरत आसान युत नेको कारण रोय सह यहन बुतन पे निवान रब कायनात बेनमाज नंबर त्रे प्रत कुन अमल दियक अजर नमाज सु अगर मैं बेनमाज नमाज कहें कुन अमल दियक तार रब तमाम अमल वापस जक़ात हज तमाम रब फरमावन आले इल्मो कर ब्याक सजा फरमुख ला यरतकियो दुआ तारिक सलाह یُتھُے بَنہِ ماجہِ دُعا مٔچ بنہِ مازِس مُصیٖبت واتہِ بنہِ ماز بٮ۪مار گوٚو بنہِ مازِس موج بٮ۪مار مول بٮ۪مار بینہِ بوے بٮ۪مار اَگر یہِ دُعا کوٚر رۄبَس رۄبا میٛانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن باین رۄپیَس شِفا عال علِم چھِ کران بیان دَپان أمۍ سُنٛد دُعا چھُنہٕ آسمانَس تام واتٕنۍ أمۍ سُنٛد دُعا چھُنہٕ ہیوٚرُے کھسُن لایر تَتھ سَمان بَنِمازِ سُنٛد بیٛاکھ سزا ییٚلہِ أسۍ قبلہِ ہُنٛد سزا وٕچھو ییٚلہِ بیٚنہِ مٲلِس موت چھُ یِوان أمِس چھُ بۄچھِ ہوٚت موق یِوان یہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ آسان فاقے بیٚنہِ مٲلۍ ییٚلہِ أمِس موت چھُ یِوان نَمبر زٕ بیٚنہِ مٲلِس چھُ زَنیٖل موت یِوان بیٚنہِ مٲلۍ ییٚلہِ یِم دُنیا نیران تٔمِس چھِ اِنتِہٲیی زٔلیٖن موت یِوان تٔمۍ سُنٛد خاتِمہٕ چھُنہٕ حُسنٕکۍ خاتِمہٕ آسان بیٚنہِ مٲلۍ ییٚلہِ یِم دُنیا نیران چھُس یہِ چھُ ترٛیشہِ کھوٚت نیران یہِ چھِ ترٛیشہِ ترٛیشہِ آسان تَمہِ ساتہٕ کران مَگر تویتہِ دِیَس نہٕ رۄپیہِ بٮ۪نہِ مٲلِس वो यम सात सजा पान कब्र उन सजा बेन मज कबर चार बेन मज अतन लड़कान लड़कान मस यह गो बेन मज सुन हाल अस कम दावा अस कुस किरदार अच्छा ईमान बरदार फारूक अच्छा ईमान बरदार नाव उमर इरफान मोहम्मद अहमद मगर खाली ना तवे क्या वोन मे अच्छ कयामत पे ईमान سہٕ سۭتۍ دِلہٕ سۭتۍ مگر سٲنۍ آزاد چھِنہٕ قیامَتَس مانٕنۍ ییٚلہِ میون اَتھٕ قیامَتَس مانہِ ہا تیٚلہِ کَرِ ہا نہٕ یہِ اَتھٕ غلط ییٚلہِ میٛانہِ چٔشمہٕ قیامتَس مانہٕ ہَن میٛانہِ چٔشمہٕ وۄتھہٕ ہَن نہٕ غلط ییٚلہِ میٛٲنۍ زٮ۪و قیامَتَس مانہِ ہا میٛٲنۍ زٮ۪و وَنہِ ہا نہٕ زٕنۍ غلط کلام ییٚلہِ میٛٲنۍ کھۄر قیامَتَس مانہٕ ہَن میٛٲنۍ کھۄر پَکہٕ ہا نہٕ زٕہٕنۍ غلط یُس بیٚنہِ مٲنٛزۍ آسہِ بینہِ مٲجۍ سُنٛد بنہِ مٲجۍ سٕنٛز قبر یِیہِ تنگ کرنہٕ لڑکانٮ۪تھن لڑکانن منٛز بیٚیہِ بیٛاکھ بینہِ مٲجۍ سٕنٛدِ قبرِ منٛزٕے آسہِ ناو واریاہ تٲریٖخی اِسلامن کٔر واقعات ذِکِر قبر خوٗن نار اوس نیران بینہِ مٲلۍ سٕنٛدِ قبرِ منٛزٕے آسہِ ناو یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ ٲخرَتُک سزا بینہِ مٲلۍ گژھِ نہٕ جنتس اَندر کینٛہہ بٔلکہِ بینہِ مٲجۍ چھُ جہنَمس بینہِ مٲج یُس آسہِ بیٚنہِ ماجہِ یُس آسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس لاگہِ سُہ وَزَن رۄب نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز اگر بُرباد تٔمِس درٛایہِ باقٕے عملَن کوٗت چھُی نہٕ أمِس رۄپِ کاینات یُس بینہِ ماجہِ آسہِ ییٚلہِ بینہِ ماجِس وُنہِ کُنہِ ساتہٕ حِساب لاگہِ رۄب یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ دَپان پیٖنتِس پیٖنتِس ہے حِساب یِہوٚے گوٚژھ نہٕ شخص ییٚمِس مُناقِ کَرِ رۄبہِ کاینا حِسابَس حِسابَس ہیٚیَس حِساب نٮ۪ماز پٔر تہٕ اہنَس نٮ۪ماز پٔر تہٕ اہنَس کَر پٔر فَلٲنۍ دۄہ کِتھ پٲٹھۍ پٔرٕتھ کَتھ کُن بُتھ کٔرٕتھ پٔرٕتھ کٔمِس اِمامَس پَتہٕ پٔرٕتھ چٲنِس دِلَس منٛز کیٛاہ نِیَت ٲس رسوٗل اللہ صٲب فَرو ییٚمِس قیامَت کہِ دۄہ روٗد اَمہِ طریٖقہٕ رَٹہِ حِسابَس فخت حالات آسوٕ حالات سُہ چھُنہٕ پاک گژھن وول کیٚنٛہہ गफलत निंदर सुस्ती काहिली यु सुबह फजरस कर तुरन अब वजू तुरन आब वजू कर नेर सख्त सर्दी मज अम पतन अत मस्जिद मज मस्जिद सर्दी तक बर्दाश्त मस्जिद मज रोज वु त्रुह ओड गंट या दोन घंट रोज मस्जिद मज प्रत कुन लहजस दियस अजर रब कायना प्रत कुन लहजस दियस अजर रब कायना अज मसाजिद तम ये जना हाई प्रोफाइल वल रोजान यत कॉलोनी बाकी बाकी नाव दिवान तथा हाई स्टेटस वल तिमन अल्लाह ताला बाग पर्नुक तौफीक दिवान तु नफर आसान मस्जिद मज हमाम थावान हमामिस गो डोन हमामिस गो हमाम त जालुन हमामिस गई बांग त पर हमामिस गो तकबीर त पर हमाम कुन नमाज त پَتہٕ یورٕ کُنہِ ساتہٕ جمع دۄہ صحب چھُ کُنہِ ساتہٕ جمعہ دۄہ آسان مَسجِد اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس ہَمٲمِس کران روب حمام کیازِ چھُنہٕ تَتھ مَسجِد کیازِ نہٕ صفٲیی ژےٚ مَسجِد ہُنٛد خیالٕے تھوٚو اَمہِ سۭتۍ کیاہ گوٚو مَسجِد رنٛگ روغن کرنَس مَسجِد کٔرِو آباد پَننیو نٮ۪مازو یہِ نہٕ أسۍ یہِ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھے رَٹو رۄب اس لیے کٔرِو نٮ۪مازَن روزِ اللہ تعالیٰ جن عمن کرُن توفیٖق